Tiba masa untuk bertemu leader Team Star sebenar, Penny. Aku tahu dia akan guna Evolution je. Jadi sepatutnya fight ni tak ada masalah sangat sebab Evolution defense tak tinggi sangat. Aku start dengan bawang, Terra Water. Lepas kena Baby Doll Ice, dua Brick Break, Umbreon settle. Sasahlah dia tukar Jolteon lepas tu. Aku masukkan ular. Satu Bulldoze, Jolteon pun mati. Untuk Vaporeon, aku Seed Bomb pakai bawang. Settle. Aku masukkan putih untuk fight Leafeon tapi Leaf Blade dia pedih juga. Nasib baik putih laju. Dua Flame Thrower, Livion settle Flareon lepas tu Nasib ular tahan flare bliss dengan jayanya Dua bulldoze Flareon settle So far so good Semuanya nampak mudah Tiba masa untuk ace Pokemon Penny Sylveon Terraferi Strawberry tidurkan Sylveon dengan Spore Angin masuk bantai dengan dua steel wing Penny berjaya dikalahkan Jadi habislah kisah Penny Dan rakan-rakan tim starnya Seperti yang dijangka Fight Penny ni tak adalah masalah sangat aku lega sebab tiada siapa pun yang terkorban.